و پر مهربانی کنید این وسط رو جمع کنی این کارا رو جمع کنی ابین ببریشون رو خورد قدس ایسا مسیح من از تو خواهش میکنم که اینجا رو پاک کنی کرم گداز کنی به نام ایسای مسیح می طلبم در نامت می طلبم آمین آمین آفرین دخترم